Catalans, l'altre dia vaig anar a la sala karaoke del meu hotel. Bueno, meu no vull dir meu, vull dir m'estic, sabeu? Qui no agafa mai res d'un hotel? Doncs jo vaig agafar aquest micròfon i ara el provaré. Sí, em va agafar i ara em provarà. Un, un, dos, un, dos, tres. Per fent. he, he, hey. ¡Cabrón! Brava, brava. Al micròfon. Brava, brava, al micròfon. 3% al micròfon. 3% un micròfon. L'estatut, una pífia. Una pífia, l'estatut. Problemes, no micròfons. No micròfons. Eh, eh que cabron! Sí, eh, sí, eh, que cabron! Molt bona aquesta. Gràcies. Igualment. Es broma. Eh, eh, ¡Qué, qué cabrón!